галилейдин бардык нерселер жерге бирдей ылдамдануу менен түшөт деп айтылган билдирүүсүн эксперимент аркылуу текшерели айнек түтүгүн алалы ага ар түрдүү формадагы жана массасы ар башка нерселерди салалы түтүктү айлантып бул нерселер түтүктүн ичиндеги абада кандай түшөөрүн байкайлы жеңил канат башка нерселерге караганда жай түшөт булардын ылдамдануусу түшүү убактысы ар башка тажрыйбанын абалын өзгөртөбүз түтүктүн абасын сордурабыз эми түтүктү айлантып байкайбыз бул учурда бардык нерселер формасына массасына карабай бирдей түшүүдө демек булардын ылдамдануусу дагы бирдей болду эркин түшүү ылдамдануусу оордук күчүнүн таасири астында эркин материалдык чекит ээ болгон ылдамдануу бул ылдамдануунун G тамгасы менен белгилейбиз жана анын жердин үстүндөгү мааниси 9,181 метр маанисимс квадрат